Nichts ist der Klang deiner Seele. Und du öffnest deine Arme. Spüre die Kraft, die in dir brennt. Und vergiss niemals. Nur der, der den Mut hat, in seiner eigenen Angst zu baden. Reich belohnt. Mit Frieden. Denn Frieden ist die wahre Sehnsucht des Kriegers. Mach mal lauter.